Fraude, Marked a location. Marked a location. ايش قاعد تزين انت؟ انا برجع اطلع لهم برا بسرعه قبل يمشون آه، شطف شطف من قدامي يا صالح هو مدنق ترى ما اشوفه بليز ريكول مي نزل اتش اتش بسرعه اذا معك خليك واتش ما قصر هذا طه اللي انا امس اسولف لك عنه شفته Çok geldim ya. Şunlar bir hala oldu ya. Allah. Ya. Bizim bize ne? حجم 14 ابرو على الركور على الركور مش هناك طلع والله حجم Awesome. awesome. وقف والشكر انت هيو عندي يا صاعقه صاعقه Victory belongs to us!